Hemen gara salatzeko Eusko Jaurlaritzaren jarrera. E, azte, aztu zaio bizitze jartzea, zuzenean zerbitzuan eh, batez ere, eta hamar urte arazo barik e, malguak izan ondoren eh, familia edo umeak zaindu behar zituztenean, e, ba, zeharo debekatu diote malgutasun hori kudiaketa arazo dagoela ez dugu ukatzen, baina arazo hori langilek ez dute konpondu behar administrazioak baizik. Administrazioak arlo pribatuan eskatzen duena malgutasuna eta bizitza zentroan jartzea hori ere berak egin behar du. Eta ezin da kudiaketa arazo bat langileen eskubideen gainean eh, jartzea.